ವರ್ಷ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಲ ಸಮೋತ್ಸವನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಜಯದೇವ್ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪತ್ರಕರ್ತ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಪ್ರತಿ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಹೆಸರಿನ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಅಭಿನಾಮವಾದ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಟೋ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಸಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲುಗಡೆಯ ಅದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪುರಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಕನ್ನಡ ಕ್ರಮವನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಮರೆಯಲಾಗದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಸಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದರ್ಶಕರಿಗೆ ಕಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಸಮಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ ಕಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಸಮಾಸ್ತ್ರ ಮಿಲಿಟರಿ ಅವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಸಮಾಸ್ತ್ರ ಮಿಲಿಟರಿ ಅವರು ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಏನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ಊರಿನ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಊರಿನ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಊರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೊದಲು ಭೇಟಿ ಆಗೋದು ಆಟೋ ಚಾಲಕರನ್ನು ಆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಜೊತೆ ಸೌಹಾರ್ದವಾಗಿ ಸಹೋದರತೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಮಕಾರ ಬೆಳೀತದೆ ಆ ಊರಿನ ಗೌರವ ಗಣತಿ ಉಳಿಯೋದೇ ನಾನು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಬಹಳ ಗರ್ಭದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಊರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಇಡೀ ಕೋಲಾರ ಜನ ಮೋಸಗಾರರು ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡೆ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅದ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇಡೀ ಊರಿನ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾಕಿ ಸಂವತ್ಸರ ಇದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ದಾಖಲೆ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಟೋಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಪಟ್ಟಿ ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ರು ಆಗಿದ್ರು ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ದೇವರ ಸಾಹೇಬ್ ಅಣ್ಣ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಶ್ರಮದಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಟೋಗಳು ಸಕ್ರಮವಾಗಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋವನ್ನು ಹಿಡಿದಾಗ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ದಾರ ಆಟ ಹಿಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಡವರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಟೋ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಟೋಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಟೋ ಆಟೋಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಡಿ ಎಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಆಟವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಉದ್ಯೋಗ ಹೇಳಿ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಆಟವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಆಟ ಆಡಿಸು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೋಡ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಅಗ್ರತ್ರ ಬರಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಆಟೋಗಳು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಅದನ್ನ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಮಂದಿ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಕೂತಿರ್ತಾರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಆಟ ಆಡ್ತದ್ದು ಯಾರು ಸುಖವಾಗಿ ಆಟ ಅಂತ ಆಡತ್ತಲ್ಲ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋದೇ ಅದು ಆಟದಲ್ಲಿರೋದು ತೊಂದರೆ ನೀವು ಆಟ ಆಡ್ತದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಕೇಳೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಆತನಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘರ್ಷ ಕೂಡ ನೀವೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಜೊತೆ ತಜ್ಞರಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಡಿತದೆ ಅವ್ರ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಕನ್ನಡ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಜನ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ಕನ್ನಡ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಗೌರವ ಘನತೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಊರಿಂದು ಕನ್ನಡ ಪರನ್ನು ಅವರು ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೈಲು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ನೂರಾರು ಜನ ಆಟೋ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರು ಅವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಯಿಬಾಬ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕೂಡ ಅವರು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಏನಿತ್ತು ಆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಂತ ಡ್ಯೂಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಆಟೋ ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಆಟೋ ಸ್ವತಃ ಆಟೋವನ್ನು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಿ ಸರ್ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು <laughs> ಎಸ್ ಪಿ ಸರ್ ಕೂಡ ಆಟ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಆಟ ಓಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಬರ್ತಾ ತಮಾಷೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಜಯದೇವ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದೆ ಎಸ್ ಪಿ ಸರ್ ಅವರು ಎರಡು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಏನಣ್ಣ ಅಂದ್ರು ಒಂದು ಎಸ್ ಪಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಊರಿನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಊರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂತಾರೋ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಜೋರು ತಪ್ಪಾರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಊರವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಏನೇನು ಅನುಕೂಲ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಪಾರ್ಕ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಆಟ ಆಡಿದ್ದೆ ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ನಾನು ಓದಿದ್ದೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಾಗ ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೋಡ್ ನಿಂಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೋಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಯಾವ ಡಿಸಿಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಊರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಓಡಾಡಿರ್ತಾರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಊರೇ ನಿಂಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಹೋದ್ರು ಈಗ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅರವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೇಮ್ ದೂರ ಇರುವಂತದ್ದು ತುಮಕೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದೇನು ಕೋಲಾರ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಆಗಿರೋದೇನು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ದೀಪ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇವರು ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಟೋ ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಗುಡ್ಡ ದೀಪ ಆ ದೀಪನೇ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಲೈಟ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೋಲಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೋಲಾರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಾದರಿ ನಗರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕಳಿಸ್ತಾ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯ ಉಪಯೋಗ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ